असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किसी भी पिक्चर को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मसलन आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं और आप उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं तो ये मेरे पास एक किताब है इसको मैंने यानी कि इंटरनेट से डाउनलोड किया है ये पिक्चर्स में मैंने इसको डाउनलोड किया है तो मैं इसको पी डी एफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है any pic J P G to P D F converter अगर आप में ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो इसका एक लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से डाउनलोड कर लेने के बाद आपने इसे एक्सपर्ट हेयर करना है इसके बाद यहाँ पे ये एनी वीडियो कन्वर्टर इस पर आपने डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है इसको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और ये नेक्स्ट इसके बाद इसे इंस्टॉल इसके बाद इसे फिनिश अब ये यहाँ पे लाइसेंस की यानी कि रजिस्टर कोड मांग रहा है ये भी आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ये की आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप इसे वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या ये की मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप इसे फ्री ट्रायल यूज़ करना चाहते हैं तो ये तीस दिन के अंदर अंदर आपका ये बंद हो जाएगा और इसमें इसका ख़ुद का कुछ वाटर मार्क भी है जो कि ये पीडीएफ फाइल में दे देता है अगर आप इसे रजिस्टर नहीं करते हैं तो तो वो रजिस्टर फाइल मैं यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करता हूँ इसके बाद मैं इसे रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे ओके करूँगा और ये मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा अब मैं वो फोल्डर यहाँ पे चूज़ करूँगा जिसको मैं पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहता हूँ उसे क्या नाम देना चाहता हूँ मैं यही नाम दे देता हूँ तो इसके बाद ये देखें यहाँ पे ये मुझे कंप्रेशन बता रहा है direct J P G compression इसके बाद जो पेज साइज है वो हमें पूछ रहा है कि ए फोर रखना है ए फाइव रखना है या जो भी आप पेज साइज रखना चाहते हैं ज़्यादातर ए फोर ही रखा जाता है टाइटल क्या देना चाहते हैं सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं मैं टाइटल जो है इसका ये देता हूँ सब्जेक्ट भी मैं इसका ये देता हूँ इसको भी ये प्रोड्यूसर आप किसको प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं और कीवर्ड आप यही देंगे इसके बाद आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे पिक्चर का ब्राउज़र जहाँ पे ये वो तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं आपने उसको ब्राउज करना है यानी कि इसको आउटपुट कन्वर्ट पे कहाँ इसको छोड़ना है ये देखिए यहाँ पर ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इसको यानी कि आपने यहाँ पे फाइल को यहाँ से उठाना है ये यहाँ पे फाइल लोकेशन देनी है आपने ये देखिए ये फाइल लोकेशन मैंने यहाँ से इसको उठा लिया इसको यहाँ पर ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद तमाम फाइलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ये तमाम ये तमाम फाइल्स जो हैं मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे अब मैं इसे जूम वगैरह भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसे फिट रखना चाहता हूँ इसलिए फिट पे क्लिक करूँगा इसको तमाम को ओपन पे क्लिक कर दूँगा ये ऑटोमेटिक ही नंबर वाइज मैंने इनको कर दिया था अगर आपके पास नंबर वाइज नहीं है तो आपने उसको नंबर वाइज ही करके यहाँ पर इसको पेस्ट करना है यानी कि यहाँ पे page one page two page two इस तरीके से इनको नंबर वाइज करना है ताकि इनकी जो लोकेशन है वो आपस में तब्दील ना हो जाए इसके बाद जहाँ पर आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है और इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये कन्वर्टिंग करना शुरू कर देगा ये देखिए इसने यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी जल्दी से कर दिया है यहाँ पे मैं डू नॉट इसको यस करता हूँ ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट पे जो फाइल आई थी ये देखिए ये मेरे पास शो होने लग गया है वो बुक मेरी अपनी जो कि मैंने इसको डाउनलोड किया था और ये उसी साइज़ में ही आपको जिस साइज़ में ये आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं ये आउटपुट पे भी आपको उतने ही एम शो कराएगा तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा लेकिन की आपको लिखी मिलेगी लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये की नहीं मिलेगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा Thanks for watch Allah Hafiz